こんにちは、粟田洋介です。今日はこの P ペンで T シャツに絵を描いていきます。で今日はこのラメタイプというのをふんだんに使います。よくこれで絵を描いてると、この T ペンについて質問されることがあります。画材屋さんに置いてるところは置いてあるんですけど、私はよく新宿の世界堂で買っていて、結構色の品揃えも充実しています。 商品名が T ペンだと思うんですけど、太陽世紀株式会社ホリゾン事業部さんって書いてあるんですけど、ここにウェブサイトが書いてあるので、下の概要欄にリンクを貼っておきます。まあ、T ペンの話はこのぐらいにして、この T シャツですね。いつもはこういう大きいボードに T シャツをこんな風に入れて書いているんですけど、ピーンとさせて、ここに絵を描く感じですね。 でも多分皆さんこういうの用意するの大変だと思うので、ちょっと今日はこのぐらいのボードを用意して、これを使って書いていきます。これは発泡スチロール製のボードなんですけど、これは安く売っています。もしくはこういうんじゃなくて、例えばスケッチブックとか本とかでもいいと思うんですけど、こう書くとこういう感じで色が映るので、こういう板、まあ、こういうのが <laughs> 色が映っちゃってもいいようなものを使うことをお勧めします。で、どうやってやるかっていうと、T シャツの中に シャツの中ですね T シャツの中にこれを入れますで T シャツの中に入れる理由なんですけどこのボードにも線が写ってたみたいにこの間に入れないでこのまま直接描いちゃうとこの裏の方にもその色が映ってしまうので片面だけに描くためにこうやって中に入れます で中に入れたらちょっと今日はこの辺に書こうと思ってるのでこんな風にピンと張って洗濯バサミで四つ角を止めていきます絵を描く部分をこんな感じですねこの部分に絵を描きますこういう風になってでこういうもので と曲がってないかチェックしますねこういううにやっちゃうと全体が確認できなくなるんでここに書くっていう位置をしっかり決めないといけないですねしっかり位置を決めたら内側もできればこんな感じですね猫の毛とかホコリをこうやって取ってで書きます でここ挟んだ後とかなるべくつけたくないので紙をこうやって挟みましたこっちが上になるので上と下を間違えないように置きます一番よく聞かれる質問は選択しても大丈夫かどうかということです この T シャツ何年か前に描いたんですけど、何回も選択しても落ちていません。こういう線の部分は T ペンで描いて、こういう部分はアクリル絵の具を使ったんですが、色落ちしている様子はありません。で、私いつもアクリル絵の具も使って描いてるんですけど、今日はこの T ペンだけで描いていきます。絵が逆さまになったって大変なんで、ここがね、上っていうのを確認してから描きます。今日このメタリックピンクで 線を書くの簡単そうに見えるんですけど、こうスーって書くのちょっと難しいという方もいると思います。ビューって出ちゃうんで、線をビーってね、こういう、こういうふうにね、盛り上がった、って盛り上がった感じになるので、まあ、盛り上がった感じにこうやって絵が描きたい方はこれでいいと思うんですが、私はこの平らに描きたいので、弱い力で描きます。それで描くときに、このインクを布に染み込ませるような感じで スーッと線を引いていきます。で、線を引くときも、ぐーっと力を入れて、ガリガリガリガリやって、ここのね、この分がすり減ってきます。とね、穴がどんどん大きくなって、線がどんどん太くなってきます。なので、ここに当てる力はもう最小限で、うーんって出すんですけど、その力加減も、まあやってみるとわかると思うんですけど、うーんって感じで、書きます。 これがパールピンクという色です。今度はパールホワイトという色を使っていきます。でここが引っかかる場合は私はこうやってちょっと引っ張って布をピンとさせながら描いたりもします。 今度さっき使ったピンクを筆で描いていきます。パールピンクに少しだけ蛍光ピンクを混ぜたんですけど、少しだけこうやってピンクをやって、こっちの蛍光ピンク、ちょっと多かったな、これ。こんな感じでやって、で、混ぜます。ちょっと蛍光が多くなっちゃう。ちょっとだけパールホワイトを混ぜてみます。ね、こんな感じのピンクになります。で、これで 筆で直接書いていきますここに少しバイオレットを足します 次はこのシルバーのラメを使います私はラメを使う時は直接こういう風にやってこれから筆で平らにします ブロンズですねブルーにメタリックブルーを少し足します クリアラメっていうんですごい綺麗です で、さっきのボードを外して、これが乾けば完成です。こんな感じですね。ちょっとこれ T シャツ着た時にこの絵がちょっと下すぎるような気がするので、上の方になんかちょっと足したいと思います。ちょっと着た時のバランスを考えて書き足してみました。ラメがキラキラ綺麗ですね。 ということで今日は T ペンでラメタイプなんかも使ってレディースの T シャツに絵を描いてみました。この T ペン使いやすいと思う人とちょっと難しいと思う人がいるかもしれませんが